وكذا وكذا وكذا لحد ما هتبقى في يدي شبه السحلية الناشفة اخرس سيد مش قادرة مش قادرة يا ست فتحية قال لنا صراخ كل واحد يا مرة كتري من شغل البيت يلا ممكن البرديك ضروري للعيشة يا عم فتحية اللي في سنك يا بنية ما ينفعش تتدخل في حديث الكبار آه. الجنازة أم مايكل اللي كانت في الجنازة ورئيسة ما شافتش غير أم مايكل وأنا بذات نفسي ما لمحتش دله لكن أنا قلت لنا ولا بدايتي شفنا أحمد علي وأحسن لك إنك تسكتي وتحطي لسانك جوا الخشم جوا الخشم رجع طول عمره معفن ربنا غضبان عليه عشان كان وسخت لسانته من السفر غالي شفتي الأرض الأرض دي هي ديت اتقطعت في تنظيفها شفتي جرالها مرة هيقول حاضر يا ماتي خدي يا ماتي مرة يا ست جود برضك دياتي مروحة تمسكها مرة أرملة هي دياتي عوايدنا وتجارينا أما التطريز مسؤولة عنه رئيسة يمكن أطرز ويمكن لا لما أشوف مزاجي عامل إيه وقتي إذا ما كانش عنديكي وقت للتطريز سايب الفساتين على كده يا رئيسه وانا خابره انت بتعملي كده ليه؟ اه قولي لي يا بنت برم تاني مش كان فستانك يطلع احلى من فساتين بلا فساتين بلا زماره انا خابره ومتوكده زين اللي مش هتجوز واصل ولا اقول لك يا ست جوز نعم. انا احسن لي اشتغل في ارض دخل ربي ولا اقعد في البيت المضل مضيقتي البنانيت والحراريم بتستنى وبتصبر يا رئيس الله يحرق الحراريم على البنانيت على كل كلامي اسمع يا رئيسه مفيش حد هنا له صوت غير صوتي انا فتحية شلجم كبيرة البيت وكبيرة عيلتي وكبيرة النشع كله من شرقيه لغربيه ارحمينا يا بيتي ربك اللي عم يرحم وانت ايه اللي وداكي حتى الباب اللي وراني يا روح انا امم اخلصي كنت عم بحط غله لفروج والفراخ فروج رسمية يا بس تحمدي ربنا يا ست فتحية عوائلاتك سنين شركه رسميه دلوقتي انها 28 29 حاجه كده 39 سنه <gasps> يخرب بيت ابوها جياتي زمان مجلد جلد هو <laughs> اللي جلد يا مروه قلبي قلبي عالكوني ودي ورمسحها زين بعد الشاي يا بوت حطي خناجات ابوك في الدولاب الكبران يلا يا بنيتي في خناجات كترانه قوي للمرحوم انا ما كوني شحت منيها ولا ولا زرار واحد يطلع من خلقات المرحوم حتى المرايا اللي غطينا بيها المرحوم جوا نعشه فاهمه انطق يا مره وقولي فاهمه فاهمه يا ستي فاهمه السم والعلجان وجايا وجايا وحرموني النظر من ناس يريد على الصراح العمر وايام جليله باقية بشكيك لله يا اللي انت السبب في شجايا خلاص راح العمر وايام جليله باقية وتكسري حديدتي وتطلعي على وشك الاخضر والاحمر بلاش انك كسرتي حديدتي طب والراجل اللي ميت مش عندنا ميته مرضيك باين عليك نسيتي يا مي يالي يالي احمد علي يا احمد علي ele وطيها ده حتى رسمية كانت لسه واقفة بتتحدث مع أحمد علي بتتحدث لغاية الساعة واحدة أما ماشي الساعة كام؟ وهو أنت نظرتيه هو ماشي يا رئيسة؟ هو ماشي بحدود واحدة واحدة ونص كده اللي لخبرك يا ست طير أصل أنا سمعته وهو بيكح حتى سمعت صوت رجليه فرسته وهو ماشي لا بس أنا حسيت إنه مشي عند يدان الفجر طب إيه رأيكم بقى إن أحمد علي ما سميش عشية امبارح؟ إيه غالي أنا متوكدة إنه أحمد علي وأنا كمان متوكدة إنه هو أحمد علي يبقى أنا متوكدة إنه أحمد غالي كلنا متوكدين إنه أحمد علي بعدين يا وردان حسيت أبو شوالي عاوز يدخل راسه يا نهارك أسود من قضيب الشباك آه كان فاتح فاشبه بريحتك في اللي معطل وقال لي جرب يا بنت شلاطينك عشان ابوسك وبوستيه في قدامك هو اللي انت خدمت الشوم يا وسيم بقول لك وانا صور انت صور هو اللي علاقه بالدنيا ما تعمليش في نفسك كده يا رسميه اكيد حلاجيها ادفع نص عمري واعرف مين اللي سرق الصوره مالك يا رسميه مولع حريقه في البيت ليه سرقوا صورتي يا مايتي صوره احمد علي خطيبي وردانه ايوه يا ستي فتشي كل الاوض والدواليب حاضر يا ستي لقيتها يا ست فتحي لقيتها خلاص الصورة هي هي دي الصورة اللي ست رسمية بتقول عليها لقيتيها وين؟ هي مالك انت جي وقولي لقيتيها وين؟ كانت حدا البيت انت يا مرة قافلة على بنانيتك بقى بنجنطر بالخوف والكسل تديلهم الحرية روح ضعيفة وعندها تحب على روحها تقدري تقولي لي ليه ما رضيتيش تجوزيها الحصانة بعنطر؟ حطيتي ملح قطران على الوكل يا رئيسة حياتنا نفسها بقت مالحة يعني هي جت على الوكل ثم ايه اللي حصل يعني كتر الملح فلشوم يجي من فجرة في الترايسة بس عفش رسمية حلو قوي قوي يا ماي عرفتني بوش كبرانة قوي يا اه واحلى حويجة في العفش الدولاب مرايات كبرانة دي اه عسكر احمد علي يقدر نفسه زي المهم ربنا يتمم بخير ويبقى عرس كبرانة فتحية ايه يا ستي إيه, ايه يا ستي على اول الناشع فيه ناس كبرانة قوي بيقولوا فيه مصيبة كبرانة حسن قدام تعالي نشوف قدامي يا وش الجو تعالي نشوف يا ابو الهدوان كشكشه غزيه جاب ولد صغطر ومحدش خابر مين ابوه اه كانت عاوزه تدفن عارها قتلت ولدها ودفنته على اول الشارع لكن ديابه الجبل نزلت في عز يلعب مترابنا وشالت الوالد وكل اهل الندع هناك مش عشان ناويين على جنة صح نقول لاهل الناشئه بحراريمهم برشاشين ويقتلوها لازم يخرجوا راسها بالحجارة إشكاشها لازم